じゃあ呼吸からえはいはいはいうわええあだとえあえうんうわってえあ ねえあああはあああいやああえあ部屋帰るわよはーいあうん そして次の曲が始まるのです。